Hello everyone, bonjour à tous, and happy Census Day. Canada's Census is an important questionnaire that will help Statistics Canada gather the information we need to build programs that work best for you and your family. Grâce au recensement, les parents vont pouvoir recevoir leur chèque d'allocation canadienne pour enfants. Les aînés vont recevoir leur prestation de sécurité de la vieillesse et on pourra s'assurer de dénombrer tous les Canadiens. And as we continue to respond to the social and economic impacts of COVID-19, it is more important than ever that we pursue data-driven solutions. The 2021 census data will help us continue to adapt to the pandemic's current and lasting impacts. It'll play a key role in helping us make sure that what we're doing as a government meets your needs. On veut trouver de vraies solutions aux vrais problèmes d'aujourd'hui et de demain Et on continuera de faire tout ce qu'il faut, aussi longtemps qu'il le faudra, pour assurer votre sécurité, protéger votre santé et vous soutenir. To build programs that will help all Canadians get ahead, we need your help. So if you haven't already, fill out your census and let's build a better future together.